哇，这个眼睛，这眼睛看起来太呆了吧？哪有人无耻用眼睛是长这样子啊？他的眼睛怎么长这样啊？让我把它带回去。啊，我负重了。What the hell？哇，那两只雷龙还在那边啊！麻烦你们离开好不好？他们很喜欢你的家，不好吗？我我我不喜欢他们，我希望他们赶快离开，烦死了。 就看那两个，那个两两个雷龙那个眼神，哎，为什么在？看着你？他为什么没跟过来？ <laughs> 雷龙， <laughs> 雷龙表情好讨人厌哦！ <laughs> 哎，真的感觉他视角都在看我，哎，好恐怖哦！哎，远远那只山，远远的那只雷龙也是这样看我啊！我要做噩梦了，我真的要做噩梦了。你想象那个眼神看着你，然后跟你说“少年给亏吗？”亏个屁呀，亏！然后都不动了啊！ 哎，而且我发现啊，他这个方舟的武器都没有耐久度哎。对啊，完全没耐久度啊。对啊，一做就是永久用到底哎，怎么那么贴心呐？超贴心的，很好啊，没有不好，我觉得很好啊。哎，书架是干嘛的？我们看一下好不好？然后这边还有一个饲料锅烧啊，延时不够了，待会再说。风干箱我知道，我们来看书，我们是星星学子。 奋发图强，来，里面有什么东西？嘎，里面一本书都没有，用来有，只有用来用来放那个啦，蓝图的图纸啊，是不是？自己去发个土地群哦。哎，对对对对对，这个这个书放这里会不会怎样进化吗？那完全没反应哎，不给放不给放，不给放哎，只能放图纸哎，真的，好吧，我要去找上次那个遗迹呀。 对啊，哎，新尾兽哦，要三十等才可以抓，放弃了。它是素食还是肉食？啊？什么？它是素食还是肉食？它是素食，哎，我把它色食，靠！沙雷，呜呜呜，走开，走开，走开，no，no，none。 <laughs> 还说是高手啊？狼哥是吧？不知道在这里我是老大吗？干什么东西？哦，就这里啦！我上次本来想来这里，这里到底是怎样啊？意思是我们可以去拆他的家就对了啊？需要需要钢镐，钢镐，需要钢镐啊才可以啊，采集好。 我们现在没有钢，所以说不能钢，算了。哎，下面有个门嘞！哎，这感觉真的像遗迹哦。有有有有有。这哎呦里面有狼，我看到了，我看到了，你们看那个标记？进去看一下。有啊有啊有啊。草原狼，遗迹的，我要抓。啊？多抓了吗？我不知道，还在睡觉。 哦哦哦！嗯，亚妹！哦，救命！要死了！救命啊！嫩，还说是高手，嫩。结果你这还撑到差不多，这还都不会水呀？哎，对啊，为什么？ 不可驯服，靠！别浪费剑了，干去死啊！啊啊啊！上上上上上上！救命！哦，我赢了！哦哦哦！我赢了！了！啊啊啊！还获得了什么？萤火虫真灯柱的蓝图！哦，优秀探龟的晚安哦。 哇，好舒服啊，太爽那爽种了。哦哦哦哦，原来这边有探宝探宝系那个寻宝系统啊，这么赞啊！啊，这故事告诉我们，看到新生物之前，哦，我们要先去查证。你按个右键。对对对， <laughs> 看能不能驯服，不然我浪费一堆麻醉剑了，真的很想哭。不过捡到东西还算赚啊，我觉得还算赚。我们可以学这个啦，那个工艺后面有一个这个东西吧。 有没有？哇，我们可以做这个呢，萤火虫灯柱啊，哦，柱灯，萤火虫柱灯。对，可是我们我们现在好像没办法补血了，我有点想要先回家了，我好怕。回啊！我是不是听到狼的声音？好好，我先回家，我先回家，看太危险啦，哥先回家哈，择日再战，择日再战，我们先回去。 留得青山在，不怕没柴烧，是这样讲嘛，对不对？可是我们刚刚本来原本要做什么忘记了啊！我们原本要做那个研磨器，研磨器先出，结果我们一个岩石都没有带回来。我来重来一下，用石镐采集十个土块，很简单而已啊！我拿错了，石镐， <laughs> 抱歉。 耶！你要送我什么啊？东西在哪里啊？哦，在这里。后面。怎么又是这个啦？突然没有兴趣解这个任务了。你好歹也给个装备吧，先进眼，呵呵。哎，不是这个。不是啦，按右键哦。 <laughs> 这个，这个，这个，这个。 得我们踩到早上再回去啊，哦，已经早上了， <laughs> 太快了吧！ <laughs> 我在刚才说踩到早上回去，哎哎，早上了。我觉得我们延色还是要多一点啊，这样不行。请问有人知道聊天室怎么关闭吗？四五系的人一直说话，等到我。后哦，抱歉， <laughs> 我在看聊天室啊。 我来看聊天室啊！少啰嗦，你少啰里七八说了你。我这是这是在测试观众的观众的细腻度，好不好？对不对？我要看这样才能知道观众有没有认真在看呐，而不是只想顾着跟我聊天，对不对？对啊，我说是。我没有啊，啊就就在测试啊。 就看观众不认真在看聊天，那个认真在看这个直播嘛？好。对啊，不然的话又一堆人就说老头不理我干嘛的啊！直播还是要看啊。啊，颜色有区别，好不好？这巴西才去一直敲他，知道吗？不知道是哪个白痴那边敲敲老半天敲不下去，真的哦，受不了哎，饲料锅烧烧锅。 应该是可以制作，就是比较容易驯服的。对，因为伺服器没办法开多了，只能哭哭。没错。放哪里？放这里。看一下里面可以做什么。哎，可以做那个呢，火石粉，这之后的东西吧。甲壳素。这是火石哦，这颗火石粉。然后这是什么？你好像做完全无还会给你哦，火石粉。做一个。哎，没有东西啊。 好，我们可以做麻醉品了，棒！ <clears throat> 可以做两个，鸡当家太美了。你是说要让我移机去当我们的家？哦，其实也没有不行哎，但是我想要先去里面稍微肃清一下里面所有的敌人啊，把他们全部弄死，我才能安心的住嘛，对不对？啊，为什么这个弄不掉？这是 bug。自己踩真的自己踩。 哎！Oh my god！我死！我这只龙要死！我要迅猛龙！救命！哦，不要！迅猛龙什么时候跑出来的？啊！哎呀，还在追啊！来，让它去咬雷龙，让它去咬雷龙，让它去咬雷龙，快点！一个 gank 大法，来呀，来呀！啊，我卡住了，不是电的！啊！ 付杰龙，你看他一脸就是怎样？我刚帮你踩死了，我拽不拽样子？那表情超讨人厌的。妈的，踩得人小。表情那个眼神，就那眼神讨厌啊。告诉你的兔子也死了，你知道吗？我知道啊，我兔子也被踩死啊。我天啊！我现在正在找，我现在正在找我的傅杰龙死掉的那个包包啊。 帮我刚刚踩踩心酸的，哦、有在身上吗？没有啊，我包包嘞。哦哟，烦呢！你看哪一只雷龙又在强奸我家啦？赶总有一天我要把他们全部杀光，就跟巨人一样，把他们赶出去，杀了一个都不留。我要变巨人了！哈哈哈哈，这个声音实在太好笑了。 听到那个声音还蛮好笑的，哥不作死。看一下是什么鱼饵？哇，这游戏还有鱼饵可以做啊！我觉得这也是之后的事。钓烹饪锅，来弄个烹饪锅。烹饪锅摆哪里啊？这里。这是虾米竹笋汤，感觉好好喝啊。胡萝卜汤。哦，小麦装满水。 也可以做面包，我觉得这个都是要，这个都是需要靠那个种植生产出来才行的。啊，我还在等你做那个便便便便，什么便便？便便坑呢？便便坑？ <laughs> 就是用围栏围住一一群那个大象这样子。你说建形象啊？啊，对啊。那用围栏啊。 哎，结果我把它给围起来了，呵呵，被围住了。木有栅栏吗？好像只有门而已哎。木窗，然后这是什么？这是梯子。我觉得我们应该要用，只能用木质门了。这也太奇怪了。吧！ <laughs> 好丑哦！天哪，这三小啊，哎，那小叮当扔一枚有没有？好了，一只就好了吧？好，这样应该就够了。我就盖到阳春了。我们先升级嘛，因为我们等一下要抓那个碳龟。碳龟二十级，没升级了，好快哦。个不是三十级吗？二十八。三十是那个呢？三十是三角龙呢？哦哦。 啊，看这里太少了吧？栅栏跟麦块一样，放下去会直接转方向，是这样子啊？可是我刚刚放了，它没转方向啊，要不然我们等下再放放看好了。讲到人吧，会晃啊，大家都懂，大家都懂。好，第一集嘛，第一集嘛。好，你懂我懂，大家懂啊，不好意思说了啊。有东西啊，等一下。哦，就不方便讲，不方便讲啊。哎，你看这只嘟嘟鸟掉到这边，然后一副鸡巴脸在看着我。 真的很讨厌呢，我说真的，真的很讨厌， <laughs> 超级讨厌。哦，我我中中招了，他喷我之后就走掉这样子。哦，嚣张哦，嚣张哦，也弄不死哎。你都没中，要怎样弄死？我要抓他。 既然我们这么的有缘分，好，就帮你驯服了。等级一啦，应该很好抓啦，好不好？等级一，等级一。哎，我们不用血啊，我们有，我们有打到那个精英安呢，我忘记了。哦，死 g 哦，你看他这个周遭有那个冲刺的这个状态，但是移动速度超慢的。 <laughs> 嘎，在在搞什么？啊？哦，哦，原来，哦，看到了， <laughs> 是好难对哦， <laughs> 原来是这样，受教了，受教了，哎，哎，哎，你看可以这样子，哎，连起来，哎，すごいね。 是时候移机了，哎，有人说不做翼龙安吗？哎，对好，那我们先飞一下吧，来飞飞看，哇，哎，飞好快啊！